Diri malah dah. Kalau ada modal kan saya, kalau modal saya berdiri. Modal itu ada. Semua belakang. Allahumma lakam. Alhamdulillah. Allahumma lakam. الحمد لله الذي عافانا من سيل الأسقام ورزقنا نعم. بالصحة والعافية نعم. والقوة والسلامة في الأبدان والأرواح والعقول الحمد لله على الإسلام الحمد لله على الإيمان الحمد لله على القرآن الحمد لله على الصحة والعافية اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور إخوان إني أحبكم جميعا في الله أحبك الله جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه والمتعاونين على طاعته والمتناصرين لإعلاء كلمته وإظهار دينه على الدين كله Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama menyatakan nikmat Allah Fa'amma bina'mati rabbika fahaddith Ini tak hadis dah ni Nah, kita cuba tunjukkan, tunjukkan nikmat Allah Jangan susut nikmat Allah siapa gagal tu baik nama saya tak ada dah kena tahu apa uang kita gagal sekali nah uh, alhamdulillah ya gairun tapi gagal pada pokok kita alhamdulillah alhamdulillah lakal alhamdulillah lakal syukur alhamdulillah alhamdulillah itu maka nikmatul quwwah merupakan satu nikmat yang Allah Taala nak cek bin daripada kita bukan kata we nak mat tu ikut kita nak pakai belah mana maka itu adalah satu kesilapan dalam berfikir ya semua orang nak kuat ada siapa nak tahu? tetapi oleh kerana kita tak cukup syarat maka kita jadi orang tak kuat al-quwah tu dia mula dengan al-quwatu fi al-badan pada mula-mulanya barulah al-quwatu fil aqli barulah quwatu fil ruhi kita tengok orang duduk di hospital tak ada pihak nampak rajin semayang sebab ar-ruh dia tidak akan kuat selama mana akal tak cergas selama akal tidak cergas selama mana body tak kagak itu sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila oleh ya, sebab itu wajib kita memperkuatkan badan kita supaya akal kuat dan roh kita kuat. Walaupun kuat itu adalah banyak bidang-bidang yang mesti kita perkuatkan. Tiga-tiga itulah al-quwatu fil jismi, al-quwatu fil aqli, al-quwatu fil ar-ruh. Tapi ar-ruh tu mai dia sekalipun kepada al-aqli, akal pun kepada al-badani wal jismi. Okay. Jadi kita hari ini walaupun pada pandangan senyum dirasa kita tu nampak dikatakan tak ada orok. ke saya mari pakai baju lahning takut kata pakai baju lahning ni tak betul saya cuba betul mindset for kita jangan nampak atau pakai baju lahning tak betul pidato ke eh, uh, Nayuk kita pakai baju lah ni semua tak betul betul nah sebenarnya pakai baju pun apa asalkan kita tu duduk dalam Quran in attabi'u illa ma yuha ilai dan al-quwwah matlubatun kekuatan adalah dituntut dalam Islam يا يحيى خذ الكتاب بقوة أنت ذاك كواتاني يحيى نوير زكريا يا يحيى خذ الكتاب بقوة Tak mungkin kita nak ambil kitab dengan tidak kuat. Persiapan kekuatan untuk menerima kitab Allah nombor satu sekali. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Kalau tidak ada kekuatan macam kuat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam dididik dengan kuat. Kecil-kecil dia lagi duduk kapal rumah. Halimah Sa'diyah ni oh, orang, orang miskin. Cari, cari makan gaji, menyusu anak-anak. Dia tubik satu hari tu di bandarlah lah Nabi beranak bandar. Bubuk dek orang belakang hari masa ada tinggal Nabi seorang. Nabi ni anak yatim yang mata Allah. Cari duduk kat kanan dengan Nabi. Dekat tu halus tak serupa kan? Eh, bahasa sebab saya tak ambil, tak ada saya habuk nak kelihatan kat kanan. Kapal tak ada saya habuk, nak menyusu tak ada tu. Ambil dengan rasa-rasa sebab salah itu ya lah. Ambil, ambil Nabi sebagai anak susu. Eh, Itulah Rasul kamu, hei umat Islam. La ilaha illallah. Lihat pergi bawa ya uyi susu tu yang nampak. Rahmat yang ada Allah Ta'ala tunjuk. Rasa bangga, rasa kena. Orang lain tak nak pening belakang anak yatim ni. Orang lain boleh nak kaya-kaya belakang. Oh, klik ni. Dia boleh nak yatim. Ada apa? La ilaha illallah. Lihat itu maka ikhwan yang sekalian. sekalian. Dia didik 2, 3, 4 tahun duduk sekali dengan Halimah Sa'diah Duduk sekali dengan kambing gapa kekuatan Ambil hatu air gapa kepada Halimah gapa ke cik cik dia Ini karbiatul Rasul fi tufulatihi Semua tu Masya Allah kan malam masya'lam yakun bukan Duk buah agenda tu hebat kau tu Nah, bukan kata kerana tak ada duit, tak ada apa ya Ajinda Tuhan dari sekitar biar tu afdal khalq khalqillah fil alam terbiah belah tu bukan terbiah pengita cukup kat belaka. nak betul boleh tengok situ tak cukup belaka. Dah Nabi Muhammad Hunga sekali ingat. Abdullah anak Halimah sekali ingat. Syaimat di antara. Fak-fak anak susu. Ada pada susu dia. Masya Allah tabarakallah gagah dengan dia. Makan susu tabarakallah lagi lah tawah lagi lah tengok kambing lah, ke apa lah. Bukan duduk dengan seni, bukan duduk dengan lipat anak. Pakar kamlang ke Allah hai. Kalang ke Allah hai. Cai makmuk. Dia pakar makmuk. Pak tahun lebih barulah keluarga dia panggil klik pada Mekah. Selama itu dia boleh belajar bahasa. Bahasa orang kapal ni bahasa tak kuno. Bahasa Arab, Arab Nah, Badiah ni bahasa Melayu. Imam Syafi'i pernah di, uh, didik di kampung untuk dapat bahasa. Selain daripada bahasa, didikan fizikal. Kuat. Kalau anak biasa didik manja lah, tak ada yang nak buat. Buat itu lah, berkali buat itu banyak kalah. Ay, eh, mak saya, mak saya. Nabi ni beranak pak, duduk tanya hari, tinggal mak. Duduk sekali dengan orang luar, berdikari awal mu apa yang ramai pada utang apa Masya Allah itulah Rasulullah Al-Karim fi tufulati Ramadan di klik pula Pada kami juga ada dengan Abu Talib Ada dengan apa Abdul Muttalib Al-Khushunah Didik pasal ni Pasal ni pasal duduk atas latar gini Tak ada duduk atas lembek Dua lembek tu tak ما khusyuk. الله خشونة وبعد تلك تسلسلها الخشونة من iman. Lepas itu maka ikhwan yang sebut sekalian Saya nak kepada kekuatan kita Tetapi bagaimana kita nak guna kekuatan Kekuatan ni orang nak semua Kerti nak tengok kena kuat Musa AS tu. Ingatlah cerita Musa. Ditolong anak Tino hak Nabi Shu'aib dua orang kan. Tunjuk gagah dia. Buat hal agak. Nampak tak? Lepas tu, oh, kena dua orang tu kan Nabi Musa AS. Sebab apa? Qalat ihdahunna ihdahuma ha qalat ihdahuma ماذا قالت Eh, ya abati astajirhu fa inna khaira min istajarta al-qawiyul amin. Tengok tu. Retina ya, ya kaya ya. Ayah ya ta. Ambil lah yang ada nak kali kita. Anak rasa nikah dia lah tu. Kami dulu yang nikah nak belanja baik kambing. Jag sa metto. Jag bara, vad var det? Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebab baik orang yang ayah nak buat ujian nak kali kita ni, ialah orang yang kuat. Amin. Masya Allah. Lalu dia tu fasaqalahumah فسقى لهما ثم تولى الى الظل امين ya, kuat lu sudah hawi makan ke dua orang tina tu dia tak ada tengok apa dia fatawalla di duk bah raya inna khaira min sajar aga pada eh, Rabbi kepada dia berdoa tu dah kemudian anak tu kelik Bayak kaya ya, ya abad istajil Lepas tu, ayah dia tak tak senang hal. Ayah dia pun kena juga tu tuan. Tuan nak saya bagus eh? <laughs> juga. Kala ini uridan ankihaka bi ahda ibnatai hatain. Aku ni nak nikah Musa dengan salah satu daripada dua orang anak tin aku. Tengok tu tua. Tapi ini tanda katanya Ustaz Jerh itu manusia menikah. Uh, eh? Wak jadi anak kali boleh menikah dengan okay. anak. Uh. Ala antak jurani. Apa ada? Sama ni ha, hijau bukan? Nikah belanjanya, hmm. perak kami apa tahu? Ada dia zaman itu, zaman lain dia belanja duit. Ambil duit mana Nabi Musa tak ada pengatang pun kita. <laughs> Kawalah. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nak no, ayat dia jual kuat ya. Kekuatan ni adalah disukai oleh Allah dan disukai oleh hamba dia dan disukai oleh nah orang perempuan disukai oleh keluarga orang perempuan untuk buat jadi nak anak anak menatu kuat. Jangan ada Allah juru horong ah, tak leh lah tak ada. Tak ada fitrah tu tak ada. Nah, oleh itu maka ikhwan yang saya sekarang. Ya Allah, inna nas'aluka al-afwa al-afiyata wal-mu'afat fi dunia wal-akhirah. Itu sebab baik doa. Bukan eh? sebab baik doa. Maka saya rasa eh, kekuatan ni kita perlu sekali jangan kita main-main ha, bukan kita tubik lawan-lawan sekali ni tak hari-hari mesti kita kena isikan dengan berbagai-bagai sebab kepada asbabul quwah sama ada makan yang zat ke yang kadar tertentu keluar peluhnya hari ke main ke nyako ke berapa ke nah serta dengan Jangan lupa kekuatan itu dipakai untuk khudil kita babi kuwa. Khudil kita mana apa? Mana kata suka kuatnya semaya rajin. Tapi habis nak roh tu. Ada kena perah, tak ada perah, tak ada kuat lagi. Nabi satu ketika dia pergi buat umrah tu lah. Umrah tu Dia mari asal harwalah yang mari situ dah. Se'eh juga Selari Jawab ia perintah kata Kita tunjuk kekuatan kita Kita lari Orang, orang musyrik kita takut Bukan sang ni Hak ni sungguh Lalu tu kena lari betul Hak hijau tu kan Lari anjing Supaya nak tunjuk Al-Quwah Orang Islam kena kuwah Tak ada orang Islam tak Allah Masya Allah Tabarakallah dia tak ingat catat, Pak Wah. <laughs> Kamu baru 40 lebih-lebih kan? Saya kata, ya boleh jadi itu dah. Terima, terima amanah boleh dah 40 dah. <laughs> Ah, baru 40 lebih-lebih. Tapi, ha, boleh. Boleh, tak apa. Ha, <laughs> itu di antara contoh-contoh untuk kekuatan. Nah, supaya kita jangan menjadi nampak. Kalau kita tanya rumah apa? 40 lebih baru Saya apa tu dan? Saya tu 40 lebih dah saya. Ha, berapa saya kira? Kira 40 lebih. Kalau bawah ada 40 tu nampak tak apa akhir balik mana. Nah, menjadi nampak akhir balik. Supaya kita tu orang boleh tahammul mas'uliyah. Allah besar mas'uliyah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibala فأبين أن يحملنها وأشفقن منها الله وحملها الإنسان tak kena kuat kan langit pun tak saya pikul hak itu pikul ni bukit tak saya pikul bumi tak saya pikul wa asfaqna bukan tak saya pikul bahasa bahasa becik tu hadak merendah diri asfaqna minha tak saya pikul nak ayat tak Allah berat sangat tak padan ngama Tak keadaan istimewa wa hamalah al-insan tapi subhanallah Allah Taala kata innahu kana zaluman jahula ni manusia innahu kana zaluman jahula zalim jahil tapi ke bagai langit tak ada fikir bumi tak ada fikir dia zalim jahil tapi Allah Taala masya-Allah hak lah Allah Taala nak mengatasi innahu kana zaluman jahula waktu Quran eh. حتى ظلوما جهولا ما شاء الله يتلو عليهم آياتي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين dulu gelak gelak pada Nabi mari hari tiga kepada tiga dengan banyak-banyak tiga jamelan pantakit tiga pantakit besar ya selalu alim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmah barulah <clears throat> nah yukhrijahum min adh lalu, ila an-nur innahu kana dhaluman jahula cara nak keluar mesti kitab Allah ya kudil kitab bi quwwah insyaallah dah lengah nanti dia Dapat kau tu belah ni jom. <laughs> Ya, tengok lah tu. Ya, InsyaAllah. Dia kena kuat tak leh, semua. Nah, lah. Alhamdulillah. Oleh itu maka ikhwan muslim sekalian kekuatan ini penting sekali. Sangat penting dalam perjuangan Islam. Dan tak ada kekuatan sah Allah. Ini di antara kesilapan ataupun ketaksiran manhaj tarbawi inda abaina as-sabiqin wa ajdadina mereka itu nampak kata perbuatan balah ini perbuatan orang tak jujur sebab apa sebab orang jujur tak uat cuba orang jujur uat jadi jujur lah barang ini apa rasa ayo Dia jadi dijuruh sebab orang jujur tak uat orang jujur tak tak tubuh gimana bola orang tak jujur tu baik belakang jadi buat tak tajuk rupanya. Cuba tengok eh, kota pun. Islam masuk ribu-ribu ni sahabat. Nah, aa, ha, bola dunia. La ilaha illallah. Oleh itu maka ikhwan yang semula. Semua kita boleh hadir. Ha? Ha? Agapa dia? Rasilah min wasail. Ha? dawah tu ilallah. Semua kalau itu bunuh, dia boleh dia da'wah kepada Allah. InsyaAllah ta'ala ya. Mudah-mudahan semua kita ada, tu ada banyak lah tu. Eh, sama Mudah-mudahan kita faham. Kata kita mai buat apa hari ni? apa kena duduk lari pagi-pagi? Lari pagi-pagi, jangan duduk main-main. Orang umur bawah ada 40 kena lari benar-benar. Sampai 40 dia tu kata. Ni buat ni buat bawah dia 40 aja tak tahu aja ni. Ha. Jaga gua 40 aja gua. Ha. <laughs> Insyaallah taala. Allahumma barik ya rab بارك الله فيكم جميعا نفعنا الله واياكم بهذه البرامج الطيبه وبهذه آه، آه، التجمعات المباركه انه نعم المولى نعم النصير Terima kasih banyak tak perlu ada beri kepada saya walaupun saya lagi agak uh, kapten saya tu ke 140 150 dah tapi ya lama juga ya alhamdulillah ini masuk tempat tu masuk saya dapat Masya Allah Tabarakallah Terima kasih kepada Nayuk Mana hak ni hak, hak, hak duduk dalam Nayuk kita Nah Nayuk Ruslan kita ni Merupakan Nayuk Nah yang jaga uh, ada banyak jasa pada umat Islam Kita boleh banyak buat MOU dengan dia Nah untuk kerjasama dari segi mengembangkan kerja-kerja Islam kita Nah di sini baik di mana-mana tempat baik Nah usikum ya bertakwa Allah azza wa jalla bi ta'ati la'allakum tuflihun أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله